төле ауданына қарасты аққұм ауылында орналасқан қалампыр ана бақшасының құрылтайшысы төле аудандық білім бөлімінің инспекторы мемлекеттік қызметкер нұрлан қырбасов кім тағайындады оны құрметті достар нұрлан қырбасовтың қорасы балабақшаның қасында тұр мінекей мына жазбада көрсетілген қалампыр ана бақшасы бұрын нұрлан қырбасовтың үйі болған өздеріңіз көріп отырғандай балабақша жанында ұзынан ұзын нұрлан қырбасовтың мал қорасы орналасқан яғни қораға тым жақын орналасқан балабақшаның санитарлық жағдайы сын көтермейтіні анық көрініп тұр балабақшадан не шығып не кіріп жатқан бірде бір адамды көрмедік жалпы бұл балабақша 100 балаға есептелінген екен әр балаға мемлекеттен орта есеппен 25 мың теңгеден бөлінеді деген де ақпарат бар нұрлан қырбасов мемлекеттік қызметкер бола тұра балабақшасын қалай ашып отыр қазақстан республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңның 13 бабында мемлекеттік қызметкерге кәсіпкерлік қызметпен айналысуына тыйым салынған делінген солай бола тұра білім бөлімінің бас маманы нұрлан қырбасов қазақстан республикасының мемлекеттік қызметі туралы бұл заңға бас игісі де келмейді мемлекеттік қызметте білім саласында сосын ана жақтан өзіңізде тағы да өзіңіз үйіңізден жеке балабақша бар ма так оның маған бұл не қатысы бар а қатысы жоқ үлкен қатысы бар ғой оның қандай нақты айтып беріңізші жоқ қатысы мынандай қатысы бар бұл тек қана жауабын тыңдайсыз сізде соны курировать етіп маман боласың да кешіріңіз мен ол балабақшаны курировать етпеймін енді бәрібір осы білім бөлімі сол жақты басқарып тұр ғой апай сол жоқ кім балабақша білім бөліміне қарайды ғой білім бөлімінде балабақшаның көрсететін өзінің мамандығы мейлі ғой бәрібір осы аудандық білім бөліміне қарайды ғой балабақша одан кейін мен балабақшаны ашқан кезімде мен бұл жерде бұл қызметте отырған жоқпын одан кейін балабақшаның бұл жерде сіздер официально запрос беріңіздер мен сіздерге официально жауап беремін қалай аталады балабақшаңыз біліп келіп тұрсыздар ғой жоқ білмеймін сіздің балабақшаңыз бар екенін білеміз қалай онда мен ол мен жеке жеке балабақша деп жазылған жеке балабақша солай айта ала ма иә солай жақсы іске сәт жолыңыз болсын нұреке ашулы уже ол мемлекеттік қызметкер екенін ұмытып кеткен да жүр иә өзіміз көргендей қалампыр ана балалар бақшасының лицензиясы жөнінде қойылған сұрағымызға нұрлан қырбасов жауаптан қашты би аудандық білім бөлімінің бас маманы мемлекеттік қызметкер нұрлан қырбасовқа заң жүрмейді ма не сонда айтқандай осы қалампыр ана балабақшасынан 200 метрдей жерде дәл осындай тағы да бір балабақша орналасқан екен бірақ бұл балабақшаның санитарлық нормалары тиянақты екен есік алдында өте кең әрі таза ойын алаңы бар өрт қауіпсіздігін де ескерген Осы мәселені көтере отырып, жергілікті билік өкілдерінен, оның ішінде Төлеби ауданы білім бөлімі басшысынан осы жөнінде жауап беруін талап етеміз.